नहमदनसलीसोलकरीम आउदबिल्लिमिनशैतरजीम बसमीम अल्लाम फ़क्नाफ़िद्दीन असलकम वरहमल वबरक ये सवाल बहुत दफ़ा हमारे पास आता है कि हम रूट वर्ड्स क्यों पढ़ें जब मैं कुरान की ट्रांसलेशन की क्लास शुरू करती हूँ और उसमें मैं रूट वर्ड्स बताती हूँ और फिर बसा अवकात तर्जुमा सुनते वक्त भी रूट वर्ड्स पूछे जाते हैं टेस्ट में भी बसा अवकात मांगे जाते हैं जो कि इन हम इब्तदा में नहीं मांगेंगे आप इससे परेशान मत हों लेकिन उसमें लोग बहुत ज़्यादा ये सवाल करते हैं कि हम रूट वर्ड्स क्यों पढ़ें क्या फ़ायदा ये रूट वर्ड्स पढ़ने का तो मुख्तसरा आपको समझाना चाह रही थी कि आप सब जानते हैं ना कि हर ज़बान में अल्फाज एक मादे एक रूट एक ऑरिजिन से बनते हैं मसलन अगर आप देखें तो उर्दू ज़बान में इंग्लिश में भी ये रूट वर्ड्स होते हैं मसलन उर्दू में एक लफ्स है भाग और हमें पता है इसका मतलब है रनिंग है ना तो भाग से कितने लफ्स मतने हैं भागा भागी भागे भागे भागना भागो आप बहुत से लोग भागें भागेगा भागेगी भागोगे और एक समुंदर है अल्फाज का जो भाग से बनता जानता है अगर भाग का मतलब आ जाएगा और मुख्तसर सी ग्रामर भी आती होगी तो एक लफ्ज़ के आने से बहुत से अल्फाज का मतलब समझ आने लगेगा ना और इसी तरह जैसे हमारी वोकेबलरी बढ़ती चली जाएगी हमारी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लैंग्वेज बढ़ती जाएगी मसन इंग्लिश में अगर हम देखें तो रन है ही ran she ran they ran we run we will run they will run running सारे उसी से बनते जाते हैं तो अरबी ज़बान में तीन हज़ार रूट वर्ड्स हैं और तीन हज़ार के तीन हज़ार को हमें समझने और याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप परेशान ना हो असल खुशी की बात यह कि इनमें से 80 percent out of these three hundred three thousand root words eighty percent अस्सी फीसद हमारी अपनी उर्दू ज़बान में से निकले हैं मैं आपको अगर मिसाल दूं मसलन ये आलमूना कुरान में बहुत दफ़ा आता है इसका अगर मैं आपको रूट वर्ड निकालने का तरीका भी समझाऊं और बताऊं तो जो शुरू में या आ रहा है वो फेल मुजारे की अलामत है ये ग्रामर में आप मुख्तसरन देखते जाएंगे वाउनून जमा की अलामत है अब बीच में से रूट वर्ड क्या है आइन लाम मीम उर्दू का लफ्ज़ है इल्म हमारा उर्दू का लफ्ज़ है अगर जैसे हम मैं आपको इन हल्की पुल्की ग्रामर भी बताती रहूँगी और उसकी आपको जब हल्की पुल्की पहचान हो जाएगी तो आइन लाम मीम आइल का मतलब जानने से हम बहुत से अल्फाज का अरबी अल्फाज के मानी समझ लेंगे या लमूना वो जानते हैं तालमूना तुम बहुत से लोग जानते हो आलमू मैं जानता हूँ तालम तुम एक जानते हो नालम हम जानते हैं तालम तू एक जानता है या आलम वो जानता है आलिम जानने वाला आलिमानी दो जानने वाले आलमूना बहुत से जानने वाले आलमीना आलिमैनी ये सब आलमा उस एक ने जाना आलिमता तू मतलब कितने अल्फाज हैं जिनको समझना इंतहाई आसान हो जाएगा तो रूट वर्ड्स हम आपको लगातार हाईलाइट करेंगे उनमें से 80 परसेंट मैं आपको उर्दू के अल्फाज बताऊंगी रिलेट करूंगी ताकि रूट वर्ड्स को हम रटेंगे नहीं हम उसको उर्दू के लफ्ज़ के साथ रिलेट करके उसका मतलब समझेंगे और जब हमें हल्की पुल्की ग्रामर आएगी तो इनशाला उनका मतलब समझना कुरान की आयात में बहुत ही आसान हो जाएगा इनशाला अब जैसे मिसाल देखें या अमलूना इसमें क्या है वही या मुजारे की लामत है वाउन जमा की लामत है रूटवर्ड क्या आइन मीम लाम अमल अमल बहुत काम एक्टिविटी उर्दू का लफ्ज़ है यस जुदूना सीन जीम दाल सजदा कितने अल्फाज हैं जो सजदे से साजिद यसजुदूना तस्जुदू आबुदू असजुदू नसजुदू ये सब हमें इनशाला समझ आ जाएंगे जब हम सजदा और छोटी सी ग्रामर के असूलों को समझेंगे यदरीबूना जवाद रॉ बा जौरबा उर्दू का लफ्ज़ है ज़रब लगाना मारना तो इससे सारे लफ्ज़ समझ में आ जाएंगे मादा रूट वर्ड्स जनरली तीन हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं और बहुत महदूद से अल्फाज हैं कुरान के अल्फाज में अरबी में जिनका मादा फोर चार हरूफ पर मुश्तमिल होता है और इनकी निशानदेही मैं करूँगी मसन एक मुकंतरा कुरान में लफ्ज़ आता है मुकनतराती मिनजहबी वलफ़ाती तो इसका रूट वर्ड जो है कौफ नून तोरा चार हरूफ पर मुश्तमिल है और जहाँ पे आएगा इन मैं वो भी निशानदेही करूँगी लेकिन थ्रू आउट कुरान में तीन हरूफ पर मुश्तमिल रूट वर्ड्स होंगे अब इसमें इब्तदाई सेशंस में लोग मुझसे ये पूछना शुरू कर देते हैं तो मैं इसमें आपको बता दूं कि बसा औकात रूट वर्ड के अंदर हरूफ इल्लत आएंगे जैसे इंग्लिश में होता है ना वॉवल्स ए ई आई ओ यू और हमें उसके असूल पता होते हैं कि अगर शुरू करेंगे तो फिर उससे पहले एन आएगा और उसकी जो तलफ़ है उसमें भी थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे तो इसी तरह अरबी ज़बान में हरूफ इल्लत तीन है अलिफ वाओ और या अब होता क्या है कि बसा अवकात रूट वर्ड में इनमें से एक वर्ड हरूफ इल्लत में से अलिफ वाओ या में से ये हर्फ रूट वर्ड में होता है मसलन देखें आप रिबा सूद को कहते हैं ना रिबा रब पालने वाला युरबी पाल वो पालता है वो पोसता है इन सब का रूट वर्ड क्या है रॉ बा वाओ इसका मादा है और रा बा वाओ का मतलब ये अरबी का रूटवर्ड है ये इसका मतलब क्या है पालना पोसना निग, निगेदाश करना फ्लरिश करना ग्रो करना रिबा भी होता है कि माल ग्रो करता है रब पालने वाला है युर्बी वो पालता है वो नशो नुमा करता है तो इन सब का रूटवर्ड रा बा वाओ है अब मादे में जब हरूफ इल्लत यहाँ पे वाओ का रूटवर्ड है तो फिर कुछ दफ़ा चेंजेस आ जाते हैं बाज़ात क्या होता है कि मादे के अंदर तो हरूफ इल्लत मौजूद होता है लेकिन उस ही मादे से जब एक लफ्स बनता है तो उसमें वो हरूफ इल्लत गायब हो जाता है वो मौजूद नहीं होता जैसे आप रब में देखें रूटवर्ड तो राबा हुआ था लेकिन रब में वाव नहीं है हालांकि मादे में वो मौजूद है तो लिहाजा बसा औकात हरूफ इल्लत गायब ही हो जाते हैं और सिर्फ दो हरूफ जो हैं वो हरूफ मादा में से असल लफ्ज़ के अंदर मौजूद रह जाते हैं फिर बाज़ अवत वो कहते हैं ना ये शैतान से लफ्ज़ हैं ये चेंजेस करते रहते हैं बाज़ अवत क्या होता है कि मादे में एक हरूफ इल्लत है जैसे रा बा वाओ में वाओ हरूफ इल्लत उस मादे में मौजूद है लेकिन जब उससे लफ्ज़ बनेगा तो उसकी जगह एक दूसरा हरूफ इल्लत आ जाएगा यानी मादे में वाव है लेकिन जब उस ही मादे से जब हम लफ्स बनाएंगे तो उसकी जगह अलिफ या या आ जाएगा मसन आपने देखा यूरबी <coughs> यूरबी में क्या है वाव भी नहीं है वाव गायब हो गया रॉ बा या आ गया है तो जब मैं आपको रूटवर्ड पूछूंगी यो का तो आप या को तो मजारे की अलामत बना के निकाल देंगे और रूटवर्ड मुझे आप बा या बताएंगे लेकिन मैं जब आपको रा बा वाओ बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी कि यहाँ पे तो या है क्या है हरूफ इल्लत एक दूसरे को रिप्लेस भी कर देते हैं असल लफ्स में और बसा अवकात हरूफ इल्लत असल लफ्स में से गायब भी हो जाते हैं तो ये असूल भी और ये हम आपको लगातार इसकी निशानदेही करते जाएंगे फिर उसके बाद एक और चीज़ जो मैं हरूफ मादे के हरूफ के हवाले से बताना चाहूँगी कि जब हम हर मादे के हरूफ को अदा करते हैं ना तो हम एराब के बग़ैर इनको अलग अलग हरफ की शक्ल में अदा करते हैं मसन यफ़ आलू में जो रूट वर्ड है वो फ़ा आइन लाम है हम इस रूट वर्ड को फ़ाला कह के नहीं बोलेंगे हम क्या कहेंगे यफ़ आलूना का मादा क्या है फ़ाला नहीं फ़ा आइन लाम यानी जो हरूफ तहजी हैं वो एराब के बगैर अलग अलग करके बोले जाते हैं रूट वर्ड की अदायगी के लिए रबी सिर वला तोसर व तम बिल खैर अल्लाहुमा ना रुश्तन व आइज़ना मिन शरूर अनफुसना अल्लाहुमा फ़क्ह नाफिद्दीन आमीन सुमामीन